فول باك فول باك هو بوشو بوشو وراهم بوشو والله يجي بزاف جو بي جو بي واحد اب واحد اب از يقدر يطيح في السبعه I'm holding your back. Connector. والله لا عرفته. Two connector, two connector. Another one, another one. Oh, two, two, two on seven, I think. Or one. Three, three on 7. seven. one and long. Oops. Oh my this way. Big. شنو هو الادر كان في البوتس هاكا مشي يخرج عشرة من الكلاب تو يا الالترا يا الالترا رديت جيم على الالترا بزاف اخويا عيش ما نحضيش معييت لور بي لور بي دبل دوز وير وير خمسة خمسة خمسة خمسة لور بي كمان واحد لور بي اعطاك الفا بوينت نايس ريحهم دول هاي هاي هاي اوه اوكي نايس ميد اي ثينك اي ثينك مجموعه ميد واحد برضه ميد والجبال اللي قدام جو جو هي شنو بنايت يو كيزي رشاشية فور باك فور باك فور باك فور باك هيا انجا هيا واحد بجنب أربعة أحميد يا سنايبر another one, another one. Sniper بلو تحديد. ضربته هيد شوت اترابيل. بزرع بزرع صح. لا لا لا سما حد لاست بلانتا. سي فور بالصندوق ها؟ زيرو اي كيو والله والله زيرو اي كيو وش ها ها <laughs> وانت يا ماستر سينا بومباستيك بومباستيك تركح لي نزلك لنحلك خلي يا بوت يا بوت يا بوتي موت واحد على اليمين واحد على اليمين على اليمين يوه بلانتينغ راهو اللي قتل بلودي بلانت لا فيك فيك, اوف ايس كونتنت كونتنت كونتنت كونتنت هيز اون سايت لود لود هيز نوت اللي كان يبلانتي هو اللي جاني هو كان بيزرع هو هو حبوا على الكونتنت يلا خد لك فيديو ايش ايش الزحمه اه فما واحد في البي مش نعطيك خدمه صحيحه تو باش يجونا من ظهره من واحد وراه نسيتي هاوك هاوك يعطيه يعطيه جيم اوف اه بعد بعد بعد ميزالك الكاري و... نايس الكاري مات ميزالك البي ميزالك البي الكاري مات تيك يور تايم تيك يور بريك نفس انا زبر امك الميدة هذيك ماليش فلوس ترميت يا ما في بالي ما ترميتش Hard come. خاطر هو كي يجي غادي امبوسيبل راني نحطو في امبوسيبل راني نحطو في فريكل فريكل فريكل يزرب يزرب اخرى يا خرا يا خرا هذه حبه الافريكان سيني خفت قلت نمشي في بالرغم امبوسيبل